爱好者如何选择教练？首先，这个教练呢，他是不是拿过金腰带，战绩怎么样？其实这事儿不太重要，我不在这里过多的解答。作为一个新手呢，你都不太懂专业技术，其实你评价这个教练是不是合适的标准呢，就非常难。那我给你几个方法，一个是这个教练教课是不是有趣味性啊？怎么去看？就是你是不是上来就练这种基本功啊？所谓的基本功，哎，一个动作摆半天，一个动作摆一会儿，然后你就觉得特别枯燥，特别无聊。这种教课的教练其实是占大多数啊，只能说这不是一个非常科学的训练方法。真。 科学训练方法，你会感觉到这个教练教一堂课，时间过得很快，然后非常有意思。他上来没有过分的强调这些基础动作，他反而是把它搭配出一些组合。而且呢，他上课有各种各样的环节，让你充分的享受过程中呢。实际他在搭配这些组合，它都是新鲜的技术对你来说。但是你在练习的过程中，实际就强化了单击技术。要不了多久，你感觉你提升了。我怎么提升的？我也不知道。你要就是这种效果，就是感受不到这是一节课你就提升了。还有一个标准呢，就是当你问教练一个问题，或者他。 纠正你个动作是不是快速能纠正过来？或者你问他为什么这个技术我做的那么别扭？如果他每次都回答你说多练练就好了，实际他是没有找到解决办法，他的洞察力或者读取你内心想法的能力是偏差一些的。当然我上面说的这些方法呢，有可能有很多人会反驳我，因为毕竟啊，优秀从业者他不是那么多的，所以不优秀不认可你的从业者呢，其实全国遍地都是，这都很正常。我们 H B W 欧式泰拳在线下呢也有三百多家的线下合作场馆，如果你在当地找不着教练，也联系下我们的工作人员，我们尽量帮帮你。